un fórmula para venderla. ¿Sí? ¿Cuánto es fórmula? Se, não me é sabe cuánto a fórmula, no quiero decir para investigarlo, pero tem fórmula. Né? Não, não, não, não começar. Tem, que que uma tanto fórmula como com as perguntas, dentro do que tu escolhe, assumir, determinar. Ti más conto ko mo eu Sabi ko, ano yan, só pero yun ko lang. So, ito tintok sa um pero ito, ikong, poder, poder, ta, poder, ta, tukos. o conceito, porque daqui tu tem dentro, tá, tá, que vai mais que más dokumentok tűnnek, dokumentumok spikke, a szimbólumát, ahhoz tudnak lánynak. Ország tűnte meg, tűnte meg országban játszottata, baby. Tűnte meg játszottata, baby. Mert elmentő, apáti, makamana, szakana, fogyáki, csatananda, dominantananda, direktő, YouTube, ország, de polícia. Ok, apáti, nem tűnte meg, manana, dessa Caré do Funchal. Așa bonito. No sé en alt su raza cum li s'han dominat. També s'han de fer i s'han mirat de més. Però ara n'han de més de no n'han de més com un anys. No l'ama, no te quero no te mati. A mi, manzacami, mandoblami, no te mata mama. Buena, no. Disputa se camino. Los apont, a mi, educar buena, no manda per pavo. mi ascolta, ami Mi domanda, psicologicamente, mi domanda, mi domanda, e, e prendo i guardi studio secondo me umilmente de sufreta. Wow, si sì, tocco, è pericoloso. sobre la attività che era sapete, ora nada viene a dire pro. Mi dico, se non c'era, però, se mi era educato, Kioro kubutoke wa teke na mene. Tari sing nanta sumane nang kia sini. Sobra ka umurasa contra o holandês, então assim tu domina, se é eh, sentir eh, eh, pensamento holandês, pero ah, nem prática, se não tem um chance então ó, tá bom. Se não lá só. Eu eu tô pensando para lá, não tá faltando documentar rosso misterioso. Cammina tu capa no, vai, vai, vai. Corretto, la um um um mas malito ko alemán, a dominar. Entende? Se, se tu estuda uhum. for de mexer um pouquinho, tu não mexes do mesmo gosto. Não eh, se louco, não se pensa só. É que é pensamento que está é é pensamento é, é pensamento né Não, mais maligno não é maligno não existe aí era let's just see, see where she will come out. Yes, vlekte te vlekte, vlekte, vlekte, teure vaste. de ja, de doen vanaf in de boot. Wat was in arma? Su fim está chegando. Su fim está chegando. Sempre é seu fim tá chegando. De men andou. Continuamente com a peleria. Su fim tá chegando. Andou, andou. Estrutura novo también hasta llegar. Sim, eso no está para Entonces, en 2020, 2021, 2025, 2030. Se vou reparar, se vou reparar o que está passando, pronto pronto. o mundo, então compreender o momento está certo. E começar a lutar, abre, e também que me entra un, un tapamalo, rido para casa na minha, para casa na França, porque está passando também, turta e effetto di assistenza effetto di assistenza ah, Cantava com esse sistema bio. Toquista sistema bio. satanico Satânico. Esse eh, sistema Adesso siamo satanico e comiano ecco, con tameli satanico turco olandese. Turco a addominale sempre. Che metta potere in tutto. Sì, sempre il potere sta su ecco. mm-hmm. finta e lagano. Su finta e lagano. Su finta. Nam un po' poco ne. Nam un po' poco ne. Con nam finta e lagano. na Sì, dove sei nato proprio con i Kansas, non era tanto otro, tanto proprio pisa, perché con i Kansas che nato proprio da snacchi, snacchi, snacchi, vedata. Non ti proprio vedete otro, da questa maniera, non di nada, nada passa dentro, dentro so. Da perché che non ti vai felga, o perché che non ti vai a schifo, so, non ti comprendi. Non ti ho Talvez Romênia, se vou dar um pia também, ao chefe um, logo vai interpretar. Tore tore na tuta de louco, não tem como ele ter mais. A cada burro, tore puta de louco. Tu quem dá rampone na estreta do lugar. Ah, ah. Mas o tempo se bora na Exatamente. Agora que então, então é, é, é, momento apropriado para um governo, não é de, governo vir de lá de non para eh, eh, eh, a pessoa, se não, não, é, é, é, é, segurança ancora, não se manda militare, vamos, boh, attori. Sì, non parlo tanto di mamma militare, non sta se non más loco. Eh sì, naturale. Però non come comanda cose. That's cool, they cose. Nothing. After say, poder. não tem tenhamos pensamento satânico a dominar, a que acha Penso que não tem poder, tanto não, mais poderoso não, que Deus. Que essa estrutura e poder dominar a civilização, não. Isso fim, estrutura está ligada ao nosso fim. Então, o que está passa, Então, agora que estrutura não está na estrutura, não pode dominar através de raio. último nanga ita bai boladi tu kesunan kat kat ah oke okay. nah terbaik ya kesunan enam itu ya me justicia natural justicia of que me son tribunal no piti tico pica papo pica Sufi patur tuture oso man sufi ka. Tara to ba sufi. Pago pago pago pago. pago de pecado muito. Ok, pero te siento pago de pecado. Ese los putimos de picada porque no estoy pagando picada. Pero não também, refatura é outro ministro para ter como é por isso, ter sistema em sistema feito a ficar também, então? Sim, sim, mas daqui também. Mas daqui não é doutrina, é poder, Pasó Branco está muy malo, Pasó Branco, fui tan, 13 ah, cosas de aquí. Ah, então, eh, não compreender tampouco, porque me não mesmo que eu vieno. Não, não. Acabou que tem esse nem. Não, mas isso não tem esse relacionamento nem bom. Isso não tem nem bom. Isso não tem nem bom. Ok. Acabou que ele tem bom então. Não, dá tudo, dá o que? Mas... Só da raça, mas ele não tem bom. Isso não é que eh, pera, cara. Tem, bom, nem bom. Grande parte